Сайн байна уу? Намайг Дөлгөн гэдэг. За сайн бацхан уу? Sex coach цаана. Дөлгөн та танилцуулахдаа янз бүрийн сайн ингээ ном бичсэн тэр дөлгөөн байж гэдэг юм ингэж танилцуулах болох. Аа. Тийм энэ чинь нөгөө танилцуулах юм уу тийм. Тосын Жорж Навшин байхтай номын зохиолч. Тийм. Аа. За. За явсан. Хосын Жор нэмэх 21. Зөвхөн насанд хүрэгчдэд. За сайн байна уу? Хосын жор новшин байх эрхтэй. Хосын жор нэмэх 21 номын зохиогч Дөлгөөн байна. Миний хажид сууж байгаа эмэгтэй бол миний төрсөн эгч, дунд эгч байгаа. Бид дээр 3 эгчтэй. Миний дунд эгч. За сая сүлд одоо ингээд энэ гарч байгаа ном бол Хосын жор нэмэх 21 зөвхөн насан туршидтэй зориулсан 9 бүлэгтэй юм ном шинээр гарч байгаа. За тэгээ энэ номтой ихч маань салшгүй холбоотой байгаа учраас бид хоёр ингээд салшгүй хандсаажи. За тэгээд ном маань юуны тухай вэ гэхлээр нэрнээсээ нэмэх орныг насан туршидтэд гэдгээс ингээд ерөөхдөө ойлгогдож байгаа. Өнгөрөх хугацаанд одоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд яг энэ сэдвийн хүрээнд нэмэх 20-ыг буюу насан туршид бид нарын бэлгийн амьдралын тухай сексийн амьдралын тухай одоо сонирхож судалж бичих гэж ингэ чатаа одоо оролцсон. Тэгээ донд нь шантраа чадахгүй байна гэж болоод орхиод тэгээ буцаж барьж аваад гих мэтлээ ингэ явсараагаад 2 жилийн дараа ингээд дуусчихээн. Тэгээ одоо дуусгасандаа бол маш их баяртай байна. Тэгээд энэ дуусгах урам зориг одоо энэ бүх боломжийг бол а одоо ном бичгэд оролцсон бүх хүмүүсээ л өгсөн. Ялангуяа одоо манай ихч Учир нь юу вэ гэхээр одоо энэ номын 9 бүлэг дээр орж байгаа а сексийн тухай одоо бидний тэр бүр мэддэггүй мэддгүйгээс болоо алддаг тэр зүйлсүүдийг ингээд зааж зөвлөө чиглүүлж өгсөн. За тэгээд энэ ном болвол а тэр чигтээ одоо онлайн ч юм уу эсвэл одоо тэгэх хэрэгтэй ингэх хэрэгтэй гэх хувь хүний хөгжлийн ном бол огт биш. Аа бидний одоо хамгийн сүүлийн байдлаар судалснаар бол хин нэгний амьдрал дээр тохиолдож байгаагаар тэрнийг шийдэж байгаагаар одоо энэ бидний өгөх гээд байгаа тэр зүйлсээ бичих юм бол оруулах юм бол сонирхолтой байдлаар хизээч мартахгүйгээр ингээд сэтгэлд үлдэх юм байна гэж тооцоолсон. Тэгээ тийм учраас ингээд гурван найз бүсгүйгийн амьдрал түүн дээр толгуурлсан давхраас манай sex coach цэцэгчийн маань одоо та бүхэнд мэдээсээ ийм тохиолдлууд Монголд маш их байдаг шүү гэдэг тэр мессежүүд бас байгаа. За тэгээ энэ ном маань бол насанд хүрсэн л бол нэмэх 21 л бол бүх хүнд зориулагцсан учраас та бүхэн маань сонирхоод үзээрэй одоо хизээч харамсахгүй байх гэж бодож байна. Ягаад гэхээр энэ номыг бичих явцдаа би энэ олж авсан мэдээллүүдээ одоо амьдралдаа хэрэглээд мэдэж авсандаа бол хизээч харамсахгүй байгаа. <laughs> Тэгэхээр унших хүнд бас тийм мэдрэмж өгнө гэж бол маш их э, итгэж байгаа. Бичиж байгаа хүний сэтгэл хөдлөл уншиж байгаа хүнд хүрдэг гэж бол итгэдэг. Хосын жор нэмэх 21 зөвхөн насанд хүрэгчдэд За миний хувьд болохоор анх одоо энэ чиглэл рүү яагаад орсон бэ гэхээр оюутан байх үедээ дипломын ажлыг би ч одоо өвөр Монголын өөртөө зах орны хөх хотод уламжлал анх ухааны эмч мэрэгчлэр 7 жил сураад төгссөн. Тэгээд яг энэ мэрэгжлийг сураад төгсөх явцдаа дипломын ажлаа бичих үеэрээ ерхэд яг энэ сэдв бол хосуудын дунд гэр бүл болж байгаа хүмүүсийн дунд одоо маш чухал хамгийн чухал асуудлын нэг гэдэг юм байна гэж ойлгоод маш эрчимтэй судалсан. Тэгээд тухайд одоо уншиж бичих одоо унших ном аягүй цөөхөнтэй Тэгээд хятад хэл дээрээ нэлээ ном үзчихлээ. Тэгээд давхар бас нэг солонгос багш маань ядаг хятадд байсан бас олон багш нар байгаа. Маструудаас хятад хэл дээр нь дорны уламжлалт одоо энэ бэлгийн харилцааны талаар бас мэдлэг олж авах. За тэгэл монгол хэл дээр гарсан тухайн үед байжсэн нэг цөөхөө хитгэн ном байсан. Нэг 2 3 ном Камасутра энэ төр гэл. За тэгэл э, энэ хитэн номнууд уншаа. Тэгээ ерөөхдөө өөрөө энэ чиглэл рүү цаашаа явах юм байна гэдгээл бүр 21-т гэж зөв ойлгочихсон. Тий. Тэгээд дээрэс нь чинь зөвхөн бэлгийн харилцаа биш, эргээд дахиад хосын харилцаа. Тэг хосуудын хамгийн гол нь ингээд энэ олон жил амьдрахтаа гэр бүл маань хоёр биеийг нь хосууд нь хоорондоо ингээд татн байдлаа яаж хадгалах вэ? бие биенээсээ уйдахгүй хүн шиг тийм бэлгийн харилцаа илүү таатай байдлаар яаж авч явах уу гэдэгт л тэр илүү сонирхолтой өөрөө илүү хүсэж сонирхчихс учраас уншиж судлаа, суралцаад За ингээд нөө уламжлалтанд авах ухаан, Европ авах ухаан гэдэг өөрөө мэдлэгтэйг энийг хослуулад за ингээд сүүлийн хэдэн жил бас ингээд хой үний менторын чиглэлийн сургалтуудаа суугаад үнийг илүү баяжуулаад ингэж явсараад одоо яг одоогийн байдлаар одоо sex coach гэдэг маань зөвхөн сексээс гадна дахиад бас хосын харилцаа гэдэг зүйл давхар орж ирж байгаа. Хосууд ч өөрснөө хоорондоо харилцаан дээр ингээ асуудал байгаа тохиолдолд секс харилцаан дээр бас асуудалтай байгаад байх тохиолдол их байдаг. Тэгээ энэ чиглэлийг баримтлаад ерөөхдөө ерөнхийдөө сексийн одоо коуч буюу дасгалжуулагч гэж явж байгаа. Манайхан болохоор яг монголчууд одоо нэг шинэ соргогийн мэржил учраас жоо ойлгохгүй буруу талаас нь ойлгох тохиолдол зөндөө гарч байгаа. Тэгтээ зүгээр магадгүй нэг хэдэн жилийн дараа илүү таатар хүлээж авах гэж бодож байна. Номон дээр нөгөө секс коуч гэдэг хүний хийдэг ажил мэргэжил өдөр тутмын одоо яг юу толгомддаг тохиолддог. А дээрэс нь тэр хүний яг бусдад юу өгөх гэж хичээж байгаа тэр зүйл нь бас энэ ном дээрс гарч байгаа. Тэгэхээр хүмүүс sex coach гэдэг хүний яг ямар ажил хийдин, яг хэмээдин гэдэг ойлголт нь илүү тодорхой болох ба. Эм ч юм уу, эсвэл одоо өөрөө ингээ биеэрээ заат юм уу тийм баг. Янз янз ийм ойлголтууд ингээ буруу байдаг учраас намыг уншсны дараа ойлголт илүү өгөх баг. Хосын жор нэмэр 21 зөвхөн насанд хүрэгчдэд За ном руугаа одоо оръё. За номноос үнсэн 21-ээс дээш насны за насанд хүрсэн чи эмэгтэй хүн ном мэдэж авах. Эмэгтэй хүн. Эмэгтэй хүн. Эмэгтэй хүн өөрийгөө маш сайн мэдэж авах. Хэрвээ яг тэр уншсан зүйлээ өөр дээрээ хэрэгжүүлж чадах юм бол тий. Чадахгүй зүгээр уншаад ингээд өнгөрчөөд аа гоё юм байна гэд өөртөө цаг гаргахгүй яг тэр ном дээр гарч байгаа тэр үйлдэлүүдийг тэр даалгавруудыг <laughs> тэр одоо эмгхтэй тэр даалгавар аваад тэр даалгаврыг хэрэгжүүлээд үр дунгараа байгаа байхгүй юу ном дээр жишээлбэл тэрүүнийг яг дуурайгаад хийхгүйгээр уншчаад аа тийм байна гэж өнгөрчих юм бол одоо харамсалтай. Тэгэхээр тэр одоо номон дээр гарч байгаа бүсгүйчүүдийн хийж байгаа тэр өөртөө байгаа асуудал яг ижилхэн байх юм бол яг тэрийг өөр дээрээ туршаад илүү тунгаагаад илүү цаашаа судлаад ингээ явах юм бол маш их үр дүн өгнө. Тэгээд би ч одоо жишээлбэл энэ намыг бичгтээ ингээд мэдхгүй зүйлсэд маш их гарсан. Тэгээд ингээд одоо энэ 2 жилийн хугацаанд чи ингээд эгчтэйгээ ярилцаад бас одоо гэр бүлийн найзуудтайгаа энэ сексийн тухай ингээд чөлөөтэй ярилцдаг байсан. Тэг ингээд ярьж байхдаа тэр яад юм бол энэ яад юм л энийг яад юм бол гэж ингээд хоорондоо бид нарт мэдэхгүй юм аяух байд юм лээ. Тэгээ энэ болгоныгаа ингээд ихчтэйгээ ярилцсан гол манай ихч болохоор ингээд тулгамдж ийсэн одоо тохиолдж ийсэн кейсүүдээсээ одоо түгээмэл нь бол нэг энэ юм ээ юм байна гэд. Ингээд бид нэр одоо өнгөрсөн жил шүү дээ бас энэ жаар хоёрыг хийж явахдаа энэ сэдвийн хүрээнд ингээд дуу дуугаа авалцаал баг марга мэтгэлцэх э, хэмжээнд хүртлээ ингээд энэ сэдвийг маш их судалж ярьж ийсэн. Тэгэд бид нэр тэн дундаасаа одоо хамгийн их тулгамддаг яг 9-10 ширхэг энэ хэсгийг нь төрүүлж ингээд яг сонгож авъя үлдэгдэл нь бол дараагийн шатны асуудал юм байна гэд. Тэгээд яг тэр эсийгөө байрч аваад тэ номонд оруулсан. Тэгэхээр магадгүй уншигчийн хүний ямар нэг хоёр бэрхшээл нь энэ 9 бүлэгт одоо байх боломжтой өндөр магадлалтай байгаа. Одоо эсүүлээ биш юм а гэх тээ. Тэгээ дээрэс нь өөрийгөө олон тань нээн гэдг нь зөвхөн одоо хувь хүний хөгжил өөрийн хувийн зан аран шин характер өөрийн ирээдүй сонирхол хобби мэрэгжил ажил дээр байдгүй юм байна. Өөрөө өөрийнхөө биеийн дээр бас байд юм байна гэдгийг одоо номыг уншаад хэлээсээ мэдээлэл авах гэж найдаж байна. За миний хувьд болохоор яг номоор дамжуулаад яг эцсийн гол өгөхийг хүсээд исэн гол поинт нь байсан бэхээр а яг одоогийн нийгэм дээр бол залуучууд гэр бүлүүд бэлгийн харилцаа гэдэг зүйлийг маш тийм хязгаарлагдмал айгүй жижигхэн хүрээнд авч үзэж байгаа шне. Айгүй амархан уйдчдаг ч юм уу. Эсвэл нөгөө энэ бэлгийн харилцаа гэдэг зүйл маань хос хоёрын амьдралыг дагалдаад айгүй олон жил үргэлжилдэг юм нилээн одоо амьдралын нэг хэсгийг нэлээд олон жилиг эзэлж байгаа гэдэг нь анзаардгүй мөртлөө өдөр тутамдаа хийдэг мөртлөө өөрсдөх нь бас дуртай зүйлүүдийн нэг байгаад байж байгаа. Гэхдээ эмэгтэй хүний хувьд болохоор нөгөө төрөлхийн тэр физиологийн онцлогоос шалтгаалаад сэтгэл зүйн онцлогоос шалтгаалаад гой сайхны нөгөө таашаалтай хэсгээ илүү мэдэрч амжилгүйгээр нас нь дунд үедээ орчдөг ч юм уу 30 гарчдаг ч юм уу иймэрхүү байдалтай. А яг номны хувьд би болохоор гол өхөх хүсэж байгаа зүйл нь хосууд эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй гэр бүл болсныхаа дараа яг ингэ зөвхөн хоёр биеинтэйгээ энэ харилцааг илүү татн байдлаар илүү гоё таашаалтай байдлаар хийгээд тэгээ гэр бүлийнхаа үн цэнийг олон жил хадгалж яваасаа гэдэг энэ үн цэнийг төлхөө ойлгуулах үднээс төсөглийн хэсгэр бас нэлээд оруулж өгөөрэй. Ерөнхийдөө секс гэдэг бол зөвхөн ингээд бэлгийн эрхнэр хийгдэж байгаа ажлаас гадна давхар ингээд сэтгэл би хоёулаа оролцож байгаа аюу өргөн цар хүрээтэй хүнд таашаал өхөөс гадна гол нь эрүүл мэнд тэгээд залуу насыг илгэлдэг а дахиад дээрэс нь одоо урт нас. Тэгээ энэ аюу өргөн агуулгаар нь ойлгосон гэж бас нэлээд ингээд зөвлөг, зөвлөгөө, чиглүүлэг өгөөд ажилласан баг. Э, Дээрээс нь одоо бид нар чинь яд штэ. Одоо нэг нийгмээрээ ийм нэг хайрцаглэгцээ ойлголттой байгаа шүү дээ. Удах тосмын хоорондоо ингээ харилцаа нөрцөн байх гэсэн юм бодолтой. Уйдцсан тий. Би энэсээ уйдцсан. Гарч юм чи. Одоо жишээлбэл ингээл их нэртэйгаа нөхөртэйгаа 15 жил болж ийн, 10 жил болж ийн, 20 жил болж ийн гэдэг нь ингээд хүмүүсийн харах өнцгөн болохоор одоо хоорондоо секс ярилцсан зүйдсэн бахта бараг тэгээ байдаг бүх байрлалыг энэ олон жилийн хугацаанд одоо нэг жилийн 365 хоног тэрний ч одоо хийдтэн хийж байгаа. Тэгээ жилээр нь үржүүлэх юм бол ийм олоодаа секс ярилцаанд орохдоо нөгөө нэг хэдэн байрлалууд чинь бараг дуусгаа сүүлдээ бүр өөдөө залхаад одоо бив нэгэ бүр ингээд амтлаа дууссан юм шигээр ингээд төсөөлж ярддаг тэгж боддог хардаг би бас яг тэгж боддог байсан хөөх одоо ингээл одоо 15 жилийн 20 жилийн дараа одоо нөхөр дээрээ харилцаа ямар ах бол секси амьдрал ямар ах бол гэдэг ингэж боддог байсан. Тэгээд аа яг энэ сэдвийн даваа ингээл 2 жил миний толгойд байсан зүйл нь болохоор яг энэний хариултыг юм ашиг хайсан. Яаж тэгвэл энэ бусад асуудыг олон жил байж чадаад байгаа. Хэрэв үнэхээр одоо тийм амархан хурцдаг зүйл байсан юм бол Хүмүүс ер нь гэр бүл гэж хос гэж байж олон жил амьдрах боломжгүй юм шүү. Тэгэх юм бол одоо дэлхий дээр хаас яггүй л ингээл хосын биелэг тэмдэг хайр дурлал секс юм биш бүх юм юм хоёр хоёр хөл хүнлээд байгаа шүү дээ. Одоо хоёр эмэгтэй нэг эрэгтэй энэ биш вэ шүү дээ. Тэгин түүх хүртэл өөрөө ингээ өнөөдрийг батал 100 100 жил мянган жил ингээд хас эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн яаж ингээд харилцаа нь удаан урт удаан байж болох тухай маш их зүйлс байсаар байхад эн чинь нэг учир байна да. Тэгэж боддог байсан. Тэгээд яг бичиж явах хэвээр сүүлийн бүлэг дээр одоо энэ олдчихгүй орсон байгаа. Энийний хариулт нь Тэгээ өөрөө бас яг энийг ингээ бичиж байхдаа нэрэл тийм юм биш үү? Яг энийг буулгаж байхдаа боломжтой юм байна. Яг яаж вэ? Одоо тэр тухайл бичиж байхдаа ингээд амар аз жаргалтай баяртайгаар бичижсэн. Тэгэхээр энийг олон залуучууд олон гэр бүлүүд унших юм бол одоо яг над чиг ийм асуулттай төөрөгдөж байгаа эсвэл бодилж байгаа эсвэл буруугаар бодцсон хайрцаглагдсан байсан энэ ойлголт нь задарнаа. Бидний өнөөдрийн бодож байгаа энэ секси ярилцаа бол одоо том ертөнцийн буланд байгаа жижигхэн одоо өрөөний цавхаараа шагаачаал аа секс бол энэ энэ л юм байна гэж бодсон байгаа л зүйл бэйс юм байна. Үнэндээ бол маш том ертөнцөөс юм байна. Тэгээд түүнийг цаашаа ингээ хамтдаа нэг партнертайгаа урт удаан судлах, хөгжүүлэх, суралцах юм том боломж эднэрт байгаа юм байна гэдгийг одоо төгсгөлд нь уншиж дуусаад одоо уншигчд маань ойлгоно гэж бол итгэж байгаа. Тэгээд түүнээс цаашаа нь бол бүр лавшруулж суралцах тийм бүр цаашаа гүнзгийрүүлэх гэх юм бол бидний дэлхийн ертөнцийн хэлттэй байна. Энэ сэдв бол ганцхан Монгол бид нэр яриаггүй тийм дэлхийн даяараа одоо секси амьдралын тухай сонирхон судалж хүмүүст ингээд хуваалцдаг одоо маш олон хүмүүс байна. Тэгэхээр таид маань бас нэг өөр юу лээ? Нэр тийштэй гэж бодоод тэр замаар бас сонирхож ингэж алхах боломжтой болно гэж итгэж байгаа. Хосын жор нэмэх 21 зөвхөн насанд хүрэгчдэд Sex coach гэхэр хүмүүс тийм ингэж ойлгоод байна уу? Ерөнхийдөө яаж зөв секс хийх вэ гэдгийг заадаг гэж ойлгоод байна уу? Яг юугийн коучлоод байна? За энийг нэг тодруулаад үгүй. А номноос энэ номыг уншсан хүн сексийн тал дээр яаж зөв секс хийх вэ гэдгийг энэ номноос ойлгож авах юм уу? Тэгэхээр юу ойлгож авах вэ? За. Ерөнхийдөө хосуудын одоо энэ бэлгийн харилцааг нь илүү тааламжтай байдлаар яаж хийх вэ гэдэг талаас нь зөвлөө чиглүүлдэг хүн гэсэн. Тэгвэл а хосууд дотроос илүү эмгтээчүүдтэй төлөвлөгөө ажилдаг би өөрөө өөр миний хувьд бол яагаад тэгэхээр эрэгтэй хүний хувьд бол бэлгийн харилцаанд ороход нөгөө физиологоос шалтгаалаад асуудал ерөөхдөө тийм айхтар эмэгтэй хүнтэй харьцуулахад их бол гарч ирдэггүй. Эмэгтэй хүн болохоор нөгөө төрөлхийн физиологийн хонцлогоос шалтгаалаад дур тавьж үзээгүй, эсвэл дур тавьж чадахгүй маш удаан хугацаанд явдаг учраас тэрийг нь ерөөсөө л айллахаар богинохон хугацаанд одоо шил дур тавьж үзээгүй 10 жил явж ийснаас тэг тасалжуулалт аваад жилийн дотор ч юм уу 2 жилийн дотор ч юм ингээд дууртай авах тэр таашаалтай мэдрэмжийг авах авахт нь чиглүүлж өгдөг гэсэн. А дээрэс нь хамгийн гол заадаг юм нь эрэгтэй эмэгтэй айл айл нь ялгаагүй сэрлийн сэрлээ өдөө сурах а сэрлээ удирдах сурах тэр арга техникийг зааж өгдөг гэсэн. Энэ нөгөө бэлгийн харилцааг илүү таашаалтай маш олон жил хоёр биентэйгээ урт хугацаанд илүү таашаалтай хийхэд бол хамгийн гол чухал зүйл нь сэрлээ удирдах сурах гэдэг байхгүй. Тэгээ энэ процессыг яаж хийх вэ? а яавал зөв ийхүү гэдэг талаас нь а яг сэрэл мэдрэмжийг нь яаж удирдах вэ гэдэг талаас нь төлөв ярьдаг гэсэн. Жишээлбэл одоо сэрлээ удирдах чадахгүй байгаа эсвэл сэрэл нь хаанч яваад байгаа эсвэл бүр яг дур тавилт гэдэг нь яг айл мэдрэмжийн яг асуудал нь юундаа байгаа яа дур тавих байгаа юм ч тийм үү одоо энэ одоо яг секс коучны хувьд бол энэ бол ингээ анхан шатны мэдлэг нэг байгаа байхгүй эднэрийг болвол уншигчдэд өгч байгаа гэтэл яг энэ анхан шатны одоо секс коучийн бусдад өгж байгаа анхан шатны энэ мэдлэг нь өөрөө яг бодит амьдрал дээр Маш түгээмэл. Маш түгээмэл бид нарт байхгүй байгаа. Тэгээд энийг нь одоо ингээд уншаад хүмүүс авчих юм бол цаашаа өөрийгөө хөгжүүлээд явах тэр суурь нь ингээд эхлэн тавигдчихж байгаа юм чинь хөгжөөд ингээд явах юм байна аа. Одоо энэ номоо унших юм бол хоёр дахь одоо ингээд уншлаа. Ингээд болцсон. Оо би ингээд сексийн тухай мэддэг болчлоо. Одоо ч алах юм байна гэж бас бодож болохгүй мөлий. Жишээлбэл би ингээд одоо эгчтэйгээ ярилцажгаад одоо найзуудтайгаа ярилцаад энэ бүхнийг ингээ буулгаал ингээл найзуудтайгаа дахиад нэг тест ингээл асуугаал за таны амьдрал юу болтго вэ өвөө ингээл найзуудаа цоглуулсаж аваад кафед 2 3 цаг зөвхөн сексэн тухай бид нэр ярилцж ингээ сууж байгаа. Гэтэл бид нар яг ингээд энэ зүйлийг ингээл одоо энэ номыг уншаал ч юм уу тий секс гүрш дээр нэг олрэл одоо зөвлөгөө аваал ингээл би болоо насан туршдаа цаашдаа ингээл асуудалгүй гэж бас ингээ ботхооргүй юм байна. Яа дүү гэхлээр бидний яг нэг мэдлэг өөрөөхөө одоо бүх юм ингээд хилээд хөгжөө явдаг шиг сексийн тухай энэ ойлголт энэ мэдлэг өөрөө одоо хязгааргүй ингээд цаашаа ингээд суралцах зүйл маш олон байт юм байлээ. Тэгэхээр одоо тэрнлүүлж чиглүүлж одоо суурийг тавьж цаашаанаа ингээд явуулах чиглэл нь л болж өгч энэ ном гарч байгаа гэж ойлгож байна. Зарим хүмүүст магадгүй энэ тухай сонирхож судалдаг хүмүүст одоо 2 3 бүлгэн ч юм уу аа мэдих зүйл байна. Би нэг бол ингээд судалсан юм байна ч гэдэм үү те. Ингээ явчихж магадгүй. Гол нь миний хэлээд байгаа нь 9 бүлэг дээр 9 өөр зүйл, 9 өөр асуудлыг шийдвэрлэх энэ зүйлсэд байгаа учраас тэр дотор ялангуяа бид нар одоо Монгол эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийг тулгардаг зүйлсэд байгаа учраас тэр дотор бид нарт хэрэгтэй зүйл байж одоо таарах өндөр магадлалтай. Тэгээд одоо тэгэхээр үүнийг мэдэж аваа цаашаа нь өргөжлүүлээд одоо ингээд суралцгаар л юм дээ. Би бол секс бол насан туршдаа суралцах зүйл юм байна л гэж ойлгосон зөвөө. <laughs> Ерөөсөө маш тавчхандаа хэлэх юм бол энэ номыг уншаад төгсгөлийн ялангуяа тэр бүлгийг уншаад хамгийн бас нэг гол ойлгох зүйл нь юу яаж болох вэ гэхээр а одоо хүмүүс ч ингэж ярьдаг шүү дээ 60 хүрчээд тэгээ баг ээж аав нь эсвэл эмээ өвөө нь бэлгийн алцанд ордог хэрэг баг дооглоо шоглоо тий баг тийм байж болох уу гэж итгээд итгэхгүй яг үндэ сексийг хийж чадахгүй болтлоо буюу даалнаа ер одоо хит хүртлээ хийх боломжтой байдаг А тэрийг бид нар өөрсөндөө одоо нөгөө амьдрал дээрээ боддоор хэрэгжүүлэхэд яг юу юу хэрэгцээтэй байна, хаана бид нар алдаад байна гэдэг нь маш анхан шатны үүднээс нь маш ойлгомжтой хэлбэрээр тэгээ зохиол хэлбэрээр оролцсон байгаа учраас уншиж байгаа үнд ч гэсэн айгүй ойлгомжтой байдлаар бичигдсэн байна. А дээрэс нь бас нэг юм хэлэхэд энэ номноос бас нэг ойлгох зүйл нь манайха одоо ингээд бэлгийн харилцаан дээр хосуудын үед ялангуяа хосууд, ялангуяа гэрүүл болсон хүмүүс, хүүхдэд болсон хүмүүс. Асуудал гарлаа шууд цуцдаг. Асуудлаа шийдэе гэж оролдохоос илүүтэй шууд өөр гуравдагч этгээдийг хайдаг. Гэр бүлээс гадуурх харилцаанд. Одоо жишээлбэл эмэгтэй хүн байлаа гэж бодоход а манай нөхөр надад оршлихгүй байна намайг тавилахгүй байна би өөр хүнтэй унтаад үзүүл яах вэ а эсвэл эрттэй нь болохоор эхнэр юу ч намайг ойр толихгүй байна миний хүслийг хангаж чадахгүй байна би өөр хүн хүнтэй явчих уу ч гэдэг юм ийм асуудал айгүй гардаг тэгтэл яаж харилцуул, ямар үг хэлвэл би тэр хүнд яаж одоо дургслыг илэрхийлвэл энэ асуудлыг шийдэж болох уу гэдгийг чинь одоо энэ ном дээр бас тодорхой хэмжээгээр оруулсан байна. Яг энэ нөгөө угаасаа кейс юм жишээ бас орсон багч тий. Тийм тэгээ энийг бас аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй хаа гэж үзэж. Хосын жор нэмэх 21 зөвхөн насанд хүрэгчдэд C-ийг заах гэдэг юм уу? Энд чинь заавал сурдаг зүйл муу юм уу? Байглаасаа гэж сураад мэдээл явчихдгийг штеп. Гэж хүмүүс ярьдаг штеп. Ойлголт байгаа тийм. Тэгвэл Окей. Байгалаасаа ингэж яз. Яг нөгөө зүгээр зүүн совингоор ингээс их цаг заавал хүнээс асуух шаардлага байгаа юм гэдэг хандлага. Харин наадхын одоо дахиад нэг хилчмээр санагдаад байгаа байхгүй юу? Бид нар за зөв энийг байгалаасаа би хэзээ нэг цагт мэдчихэндэ гэж бодоо яваад. Наад чинь тэгэхээр яг А яг нэг ингээ анханасаа судлаа шинжлэх ухааны талаас нь тийм ингээд ингээ мэдээд авчих юм бол ямар үйл энийг хэлээд хэлүүлэх гэдэг. Би одоо нэг номон дээр орч нэг жишээ ярих уу? За. Номон дээр нэг юм жишээ орж байгаа байхгүй. Тэрний үе ихлээр барилга барьж байгаа барилгачгийн тухай. За. За. Барилгыг зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн нийлж барьдаг байлаа л гэж бодъё л доо. За тэгээд э, нэг хүүхэн нэг залуутаа ингээд хайртай болоод барилгаа барьж хэллээ. Тэр хоёр нэг давхар дээр очлоо. Анх хоосон газар дээрээс оршныг харж ирсэн те. Иргэн тойрон барилга барил байгууламжтай харах орчин зөх хязгаарлагдмал. Нэг давхар хүртэл хамтдаа барьлаа. Хоёр давхар, гурван давхар, дөрөв давхар хүртэл байшингаа барьлаа. За дөрөв давхраас гараа дээрээс нь харсан чинь орчин бас арай өөр харагдаж шүү. Тэрийг өмнө нь бол мдэггүйсэн. Ингээ байжсэн ч хоорондоо салчлаа гэж бодъё л доо. Нөгөө эмэгтэй чинь дахиад л нэг эрэгтэйтэй барилга барихаар боллоо. За тэрэнд дөрөв давхар хүртэл барьсан туршлага бол байгаа. За дөрөв давхар хүртэл бол нэг хав гэх хурдхан шиг барьчлаа. Туршлагатай учраас. За тэгээ нөгөө залуутайгаа хоёлаа дөрөв давхраас ингэж харагдаж байгаа юм чинь хоёлаа 10 давхар хүртэл барья. 10 давхраас ямар харагдныг үзье 15 20 хүртэл байшингаа хамтдаа барьлаа. Би нэг секстэй зүгэрлж байгаа шүү. Ингээ 15-т гарсны дараа орчныг харсан чинь үзэгдсэн бүр өндрөөс холоос уудам харагдаж эхэллээ. Хөө хоёул хамтдаа 20 давхар барьвал бүр бүр гоё байх нэ. Тэгэхээр би нэг яг юутай зүгэрлж хэлээ. 20 давхар хүртэл барьлаа. 20 давхрын бэйвэр дээрээс харахад эргэн тойронд 10 давхар, 4 давхар, 1 давхар, 1 1 1 1 Одоо юу гэдэг те маш олон давхар барилгуудыг ингээд хасууд хамтдаа барьлаа гэж бодоход энийг би секси амьдралын одоо нөгөө бүтээж байгаа тэр суралцж байгаа, хөгжиж байгаа байдлыг нь зөв зөөрлж байгаа шүү. Байшингаар зөөрлүүлж хэлж байшингаар өөрийгөө боловсруулсан тэр боловсруулалтыг тийм одоо байшингаар зөөрлж хэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар партнераа солих нь өөрөө олон хүнтэй унтаж одоо олон хүнтэй унтснараа одоо сексээр амар болчихлоо ч юм уу те би одоо ингээд секс ихтэй мундаг болчлоо олон хүнтэй унтаж үтсэн гэдг нь өөрөө бас яг сексийн хувьд одоо мундаг болоод байгаа ч юм уу эсвэл өөрийгөө маш сайн хөгжүүлээд байгаа зүйл мөн үү биш үү гэдгийг бас бодох хэрэгтэй юм билээ. Харин нэг хүнтэй тэр харилцааг уйдаахгүйгээр нөгөө олон янзаараа туршаад энгүүл ингэдэг. Одоо хоёул энгүүл бүр ингэж болох юм байна гэдгийг хязгааргүй ингэ цаашаа нээж илрүүлж явж болох нь партнертайгаа удах тусам илүү одоо боломж болцоонууд нэгдэж болох юм байна гэдгийг одоо яг бичиж явахдаа би өөрөө бүр ингэ аюу сай ойлгосаахгүй. Ингээд ботож ингэж зөөрлэн аа ийм учиртай юм байна. Магадгүй 10 жилийн дараа би тэр хэрвээ энэ тал дээр цаг зав гаргаад үүнийг хөгжүүлээд биений хадлаа ингээд анхаараа явах юм бол одоо байгаагаасаа илүү их таашаалыг авдаг. Магадгүй арай өөр төвшөнд хүрчээд эргээд өөрсдийнхөө одоо анхны харилцаа тэгээ дараагийнхыг хараад хоёлаа өө тэр үед ингэдэг байсан, тэр үед би ичимхээ байсан байна, тэр үед би ингэдэг байсан байна гэж ярилцаа сууж хана штэ гэж ботсон. Тэгэнгүүт чинь одоо партнер өөрөө бие бинийгээ одоо бид нар чинь ямар нэг ажилд ингээд одоо чадварчдаг шүү дээ тий. Удаан хийх тусмаа. Тэрэн шиг л одоо ингээд нэг партнертайгаа байхыг би одоо яриад байгаа шүү. Тий. Яг нэг гоё мэлгэжсэн мартчих юм. Юу хэлчихлээ би. Аа тий. 20 жил хамт амьдарчаа заяа. Эсвэл 10 жил хамт амьдарчаад сексийн харилцааны хувьд дөрөв дахь байшин дээр гаццсан хүмүүс байж болно шүү дээ. Байна. Байна. Нэг дахь дээр гаццсан өнөө хөл байрлуудаараа хийдэг ч юм уу те нөгөө л за за секс яг ийм л байдаг гэл яг тэрүүгээр л хийдэг. Өөр шинийг дуршдаггүй, тэрэн зориул цаг гаргадаггүй. Өдөржин ажиллаа хийж хийж явж байгаа. Орой ядарч ажирэл тэл орон дээр хөвтөл <laughs> Тэгээ бүр хүмүүс намайг ямар амар ярьтын гэж бодож магадгүй. Гэхдээ би энэ сэдвээр ингэж хүлээд ярих хичээж байгаа шүү. Эхнэр <laughs> нь хуцааж өгөөл тэгээ нөхөр нь араас нь хийжэл ингээл дуусаа. Маргааш нь ажилдаа явал ингээд орой оллоо. Магадгүй нөхөрийнх нь сэрлэдлөө За хоёлаа тгий гэдэг юм уу эхнэр нь ятарсан ч гэсэн за за нөхрөө болоо. За за окей. Нэг ийм байдлаар ингээд яваалах юм бол сүүлдээ ингээ хоёр биенээсээ уйдаад за энэ нэг ингээл хитчихийдэг. За энэ ингээл хийж идэг гэх нэг ийм юм чинь жинхнээс яг бий болдог. Тэгэхээр нөгөө ийм байхгүй тулд яах вэ гэдэг гаргалгаанууд ч одоо өстой маш хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэр нөгөө нэг одоо цааш манай өмнөөс манай мессенжер хоёр дээр ярьж исэн. Тэр нөгөө сэрэл хөдлөх цаг, бие юмдээ зориулж цаг, тав тухтай орчин гаргах тий хин нэгэн садаа болохгүй, хөөхлүүд садаа болохгүй, эсвэл бие биенийгээ инхрийлэх, таалах, хайрлах тэр бололцоотой цагийг боломжтой орчинг бие юмдээ гаргаж зориулж ингэж секс хийх зүйлсийн тухай бас энэ ном дээр бас ингээд дэлгэрэнгүй ингээд орсон байгаа. Тэгээд бодоод үзэхлээр ер нь бол биднийг яг гацаагаад байгаа тэр одоо энэ секс бол одоо уйдгартай юмшгээр болтол ийм төвшөнд хүргээд байгаа зүйл бол бид нэр хоол идэхдээ яаж игээл цаг гаргаад янз янзын хоолыг л иддэж штэ. Одоо ингээл өнөөдөр бууз идэ яа. Маргааш пицца идсгээ энэ гэл тээ. Тэгтэл яг тэр хоолыг идэх ёстой гэдэг мэддэг, үлсдэг, иддэг. Яг тэрэн шиг бид нар насан туршныхаа дараа секс гэдэг зүйлийг амьдралын хамшиг хэрэгэлдэг. Гэхдээ хизээж яг хоолны жоор харж ингэж зориулж хийдэг шигэ зориулж чаддгүй байгаа байдал маань өөрөө эргээд тосын харилцаанд маш том нөлөөлд юм байна. Тийм учраас бид нэр үүн дээр зориулж одоо нэг хоолны жор хардаг шигэ одоо сексийн байрлууд ямар байдгийг өөр хүмүүс яаж ингэ судлах юм бол энэ өөрөө баяжаад нөгөө нэг одоо ингээд хөгжөөд явах боломжтой байна гэдгийг л одоо хүмүүст ойлгуулж маш их хичээсэн байна. Хосын жор нэмэх 21 зөвхөн насанд хүрэгчдэд. Номноос яг гол нь бас нэмээд олж авах зүйл нь юу гэхээр тухайн номыг уншиж байгаа хосуудын үед хамгийн чухал өөрчлөлт орох хэсэг бол миний хувьд бол харж байгаа бол бодол нь өөрчлөлт орхол гэж үзэж байна. Сексийн тухай бодож исэн, урд нь бодож исэн бодолд өөрчлөлт орхол. Итгэл үнэмшил нь өөрчлөгдөх болов. А секс гэдэг зүйл маань давхар хосуудын бидний одоо юм гэр бүлийн татн байдалд хамгийн чухал нөлөөтэй юм байна. А би эмэгтэй хүний хувьд, нөхрийн хувьд ямар байдалд одоо байгаад байна? Цаашдаа ямар байж болох уу? а эрэгтэй хүний хувьд хажуудах эмэгтэй маань үнэхээр таашаал авч чадж гин үгүй юу эсвэл зүгээр өөртөө ингээл мундагдаал би уусаа чаддглаа гэл ингээ бодоод явж гин үү ч гэдэг юм уу өөрөө өөрсөн дээр дүгнэлт хийгээд бодтой бод нөгөө байгаа байдлаа дүн шинжилгээ хийгээд а цаашдаа бид нар яах вэ ер нь яаж хөгжих боломжтой гэдэг юмас асаар нь асуур нь ингэж хараад тий а тхиим байна гэдэг ихлэ бодол төрөх бах. А тэгээд нэгэнд бодол нь өөрчлөгдөж байгаа хүн бол тэгвэл би энэний төлөө яг яах ёстой вэ гэдээ яг гарц гаргалгаа хайгаад эхлэхийн цагт яг бодиттой өөртөөх нь амьдрал дээр бол өөрчлөлт орох. Сикс нь илүү таашаалтай амттай болоход бол илүү ойрхон болох гэж би бодод. Би нэг юм шведийн секс терапист хүний бичсэн юм нэг ном уншижсэн баггүй. Тэгээ тэрнээр би амьдралдаа хязгаарч бодож байгаагүй тийм шинэ үзэл бодлыг харж исэн. Миний төсөөллөөр секс гэдэг нь эрэгтэй эмэгтэй хоёр одоо эргэтнээ нь ингээ орж гарах тий. Тэгээд дурын шингэний ялгаруулах энэ бол секс гэж би боддог байсан. Тэгсэн чинь тэр номон дээр бүр ингээд би шал өөрөөр нэрэд юу лээ гэж ингэж бодоход хүрсэн. Секс гэдэг бол хүмүүс амаараач хийдэг. А эргэтнэрээч хийдэг. А сэтггүйгээрээ ч хийж болдог. А дээрэс нь утасны цанаас ч хийж болдог. Орон зай хязгааргүй А хүмүүс бодохтой секс гэхээр одоо зөвхөн яг ингээд хоёр эрэгтэн орж гарахыг секс бус нь болохоор биш юм шигээр ингээд харах гад байдаг. Би бас яг тэгж хардаг байсан. Тэгээд тэр хүний тэр хэцүү үгийг би ингээд бүр хитэн өдөр бодоод нэрээ ингээд бодсон чинь жишээлбэл одоо яг шууд хилээд муухай сонсогдож магадгүй гэхдээ эрэгтэй хүний эрэгтэн эмэгтэй хүн хөөхдөг. Эрэгтэн тавьдаг. Энэ секс мөн үү? Тэр эсвэл зүгээр л өөр юм хийсэн юм уу <laughs> гэж би дотроо бодож үзсэн. Дараад нь за утасны цаанаас хайртай хүмүүс хол байлаа би юунийгээ саналаа хоёр талаас нь phone sex гэж хэдэг штэ. Энэ өөрөө буруу юм уу зөв юм уу? За энэ өөрөө тэгэд яг тэр хоёр дурт тавьсан уу? Энэ sex мөн үү гэд ингэж бодож үзсэн. А дээрээс нь би сэнүү сэтгэхгүй секс гэхэлээ одоо яг юу гэлээд байгаа юм болоо гэд ингээд бодсон чинь одоо жишээлбэл нөгөө нэг биеийн хөдөлгөөх чадваргүй болчихсон тий. Одоо ийм нөгөө өвчтэй байгаа асуудалтай юм байгаа хүмүүст ажилттай. Сайн ажилттай. Гэхдээ тэднэр ч гэсэн тэр таашаал мэдрэмж өгөхийг хүсэж байгаа. А тэгвэл одоо чивэд жишээлбэл тийм секс терапевт хүн өөрөө одоо мэрэгжлийн байдлаараа тэдгээр хүмүүст ингээд сэтгэхүйн хувьд нь тур ханаах тэр мэдрэмж өгөхтөл нь одоо терапи хийдэг байх нь гинэ. Энэ өөрөө сэтгэхүйд нь тэр хүнд одоо секс хийх юм байна л да. Тэгээ би энийг ингээд анх удаага ийм зүйлийг сонсоод Пэминий бодол ингээд секс гэдэг зүйл чинь маш өргөн цар хүрээтэй ингээд шал өөр ингээд талаас нь бас харж болдгийм байна гэж би бодож исэн. Тэгээ энийг яхаа нөө ярихтаа тайлбарлахтаа ингээд хүн буруу тайлбарлахгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө өнгөндөө ингээ ороогдоод зүйлтэй. За энийг маш зөв ингээд уншсан юм аа маш зөв ингэж гараад тайлбарлах хэрэгтэй юм гэж бодсон. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг секс гэдэг зүйлийн тухай ойлголтоо ингээд хүлээж авахтаа а зөвхөн ийм хайр цэглэгдмал ийм зүйлээр биш маш олон төрлийн секс байж болд юм байна. Үүнийг маш олон төрлөөр хийж болд юм байна. А гэхдээ энэ дотор ч бас эрүүл ахын үед эрүүл мэндийн хувьд те болно болохгүй одоо ингээ олон янз юм цаашаа ингээ задраа хуваагдсан явдаг байх. А гихтээ эцээ эцэд яах гэж хийж гэнүү гэдэг нь хамгийн чухал юм байна. Тэр бол тэр таашаалыг авах. Тэгэхээр тэр таашаалыг тэгвэл авахын төлөө одоо хүн болгоны арга зам өөр үйдэг юм байна шүү дээ тий. Одоо зарим нь илж таалуулах зарим зүгээр чихрээ сонсоход хангалттай гэдэм юм те зарим зүгээр шууд одоо сексийг эхлүүлээд хийхэд хангалттай гэдэм юм. Өөрийнхөө арга зам нь юу вэ гэдгээ олох хэрэгтэй юм байна. Магадгүй надад үнэхээр ингээд боломжгүй байгаад би зөвхөн сэтгэхүйн хувьдаа ингээд одоо тэр зүйлийг мэдрэх хэрэгцээтэй байлаа гэж бодъё л да. Одоо миний хөл гар минь хөдөлж чадахгүй ч гэдэм үү. Тэгэх юм бол би сонсож л таарна шүү дээ. Яг тэрэн шиг би яг одоо одоо би эндээ хүрхийг хүсээд байгаа мó эсвэл би тэр сайхан үгсийг сонсхийг тэр сайхан одоо жамсгаадах чимээг сонсхийг хүсээд байгаа мó эсвэл үнэхээр үнсэж таалмаар байгаа мó тий өөрийнхөө тэр туртаа арга замыг олж нээж илрүүлэн гэдэг нь өөрөө бас маш чухал зүйл юм байна. Тэр нь өөрөө та бидний тэр секс хийх тэр одоо арга зам юм байна. Хосын жор нэмэх 21 зөвхөн насанд хүрэгчдэд хоорондоо амар чөлөөтэй сексийн тухай ярилцдаг их төнөр. Тэгээ нөгөө ихчийн ажил мэргэжлээс шалтгаалаад бид нар маш чөлөөтэй ингээ хоорондоо ярилцаа асуугаал зөвлөгөө аваал. Тэгээд одоо илүү төлхөө энэ сэдвийн талаар ингээд яриа их хөвөрдөг байсан байхгүй. Тэгээд энэ талаар ингээ ярилцах тусам цаашаа ингээ илүү судалмаар ингээл мэдмээр сонирхол төрөөл одоо хүн ингэдэм билээ штэ ингээд одоо эротик кино их үзэх тусам өөрт ингээд тийм сэрлийн мэдрэмж илүү өндөр төрөөд идэм билээ штэ тий одоо еротик ном уншчаа зүг зүгээр ингээд <laughs> гүшөө сууж ийн гэж байхгүй тэнцээ сэтгэл тогтлол ингээд тэр сэрэл мэдрэмж ингээд дотор нэмэгддэм байх. Тэгэнгүүт чинь бид нар чинь байг тэр сэдвэр ингээд хоорондоо чөлөөтэй ярилцсан гоо надад тэр нь сонирхолтой санагдаад тэр мэдрэмж надад их төрөөд исэн байх нь шүү дээ. Ингээд тэгэнгүүт ер нь ингээд цааш нь улам сонирхолтой санагдаад үзэх кино маань ч ер нь ингээд унших сэдв тий одоо ингээд юу эргүүлсэн ч гэлээ одоо тиймэрхүү зүйлсээ их сонирхоод ч юм уу. Ингээд тэр зүйлсийг сонирхоод байсан чинь бид нарт одоо маш их мэдхгүй зүйлсүүд байдаг гэдэг нь энэ талаар сэдвүүчэн угаасаа найзуудаар уулзсан ч их тэр сэдв яригдана одоо хамт олноороо ажлын хүмүүстэй уулзсан ч тэр сэдв ингээл нэг маазрал бол ингээ гараад ирдэг бүгдэр инээлдэж шоолж тэр ингээ ярьдаг штэ тэгсэн хэрнээсээ хүмүүс хамгийн эмзэг сэдв бас ил чөлөөтэй ярахаас ичдэг сэдв эмзэг гэдэг нь юу вэ гэхлээр тэнцээ ямар нэг проблем бэрхшээл байлаа гэд хизээч тэр ил гарахааргүй тийм сэт байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд манай их чиний секс коуч а яг ажиллаараа ингээ ажиллангууд маш их хүмүүс ханддаг ирнээсээ яг ил ингээд очоод нүрэ гаргаад ч юм уу чатаар бичээд ч юм гэж уулзах хүмүүс цөөхөн гэхдээ очих хүсэлтэй хүмүүс бай зөндөө. И тэрийг би ингээ найс хөтөөсөө хүртэл ингээ сонсож байгаа байхгүй ил гараад ингээд уулзаад очих гэхлээр өөрөөсөө хичээтэй өөртөө ямар нэг асуудал байгааг ойлгуулчих үедээ хүнтэн одоо тэгээ бодчих үедээ ч гэдэм үү. Ингээд бид нар нөгөө нэг ийм асуудал байгаагаа ил гаргах чаддгүй нэг сэдв чинь бас өөрөө секс ярилцаа болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар үүнийг хаанаас хайж ийн гэхлээр интернетээс ингээд яг үнэн зөв баталгаатай баталгаагүй эсвэл одоо хий нэгний битсэн эсвэл янз бүрийн группээс ч юм ингээд ингээд энэ тэндээс ингээд замбраагүйгээр ингээд мэдээл ингээд орж ирдэг. Тэгээ тэг дунд зөвч ээж магадгүй бурууч ээж магадгүй. А ийм учраас яг энэ зүйл надад ч бас тохиолдсон. Миний эргэн тойрны найзуудад тохиолдож байна. Хичээ маань ирж үйлчлүүлж байгаа хүмүүстээр ч бас байна. Ингээд энэ сэдвээр одоо би бол одоо энэ сэдвийн онлын талаар ч юм уу те ингээл мундаг хүнд зааж мага бичиж бол угаасаа чадахгүй. Тэ өөртөө маш ихтгэлгүй байсан. Харин надад ямар одоо э, чадвар нээсэн бэ гэхлээр үүнийг кино зохиол шиг одоо те бичих юм бол би чадах юм байна гэд эхлээд бол кино зохиол бичигдсэн. Тэгээ үүний дараа болохоор а зарим хүмүүс кино үздэггүй байж болно, зарим хүмүүс унших туртай байдаг. Тэгэхээр энэ хоёр хөлбраар хоёулан гарна гарах хэвээр. Чи нэг одоо юу болов? Ном болгоотхоо гэд манай манай хүн надад хэлсэн. Тэгээ үүнийгээ ном болгож одоо хөрвүүлж, дэлгэрүүлж бичээд бичиг явцдаа маш олон удаа шантарсан гэж 2 жилийн хугацаанд гэлтрүү хэлсэн. Тэгээ энэ хугацаанд л ихч маань ихч дэмжсэн, найзууд маань дэмжсэн, нөхөр маань дэмжсэн. А дээрэс нь тест уншлагыг хүмүүсээр хэлгэсэн. Тэгээ энэ нь бол бас маш их урам өгсөн. Тэгээд л одоо ингээд зойрог ороод одоо энэ олон хүмүүсийнхаа мэдлгүүдийг ингээд багцлаад үйл явдалтай хүмүүст илүү сонирхолтой байдлаар хүргье гэдэг ийм зүйл хэлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо кино насуудахгүй гарнаа л гэсэн үг ам бардам хэлэх зүйл нь гэвэл одоо харамсгүйгээр энийг ч одоо худалдаж аваад хүн цагаа зарцуулаа, мөнгөө зарцуулаа уншаад тэгээд та бол энийг л ойлгоно. Би бол энэ дээр бас таан бардам хэлнэ. Ашигтай өөр ашиг юу вэ гэсэн. За. Тань ямар ашигтай юм бэ? Би зүгээр ам бардам хэлэх зүйл нь. Энэ 9 За. Энэ 9 сэдв дотроос те бүр ёсүүлээ бүр пэ бүгдийг би мэдх юм байна одоо энийг за одоо энд оруулаад тахтай нэ хилээд тахтай яах вэ гэх хүн гарахгүй байх гэж би амбардам хэлнэ. <laughs> Ягаад гэвэл энэ 9 сэдв 9 үлээ. Манай монголчуудын нийтлэг асуудал бэрхшээл дээр үндэслэж бид нар судалж судалж оруулсан учраас одоо ядаж пэх бүр 8 нь тэр хүнд угаасаа мэддэг байна гэх юм бол зүгээр одоо баг <laughs> сайн мундаг хүн байна гэж ойлгоно да. За миний зүгээс яг өгч байгаа амлалт болохоор жоо сонирм байж магадгүй. Гэхдээ ямар ч байсан энэ номыг уншаад таны сэрэл хөлөхгүй байхаа чаарай. гэж хэлмээр санаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө орчин үеийн хүмүүс чинь хосууд маань маш ажилтай, маш ачаалттай байгаа шүү дээ. Секстэй зарцуулж байгаа цаг маш бага шүү дээ. 24 цагийн 20 минутыг зарцуулж чадахгүй шүү дээ яг үндэ. Тэгэхээр зүгээр нэг удаа ч гэсэн ном уншаад сэрлээ ядаж өвдөөгөөд нэмэгдүүлчих юм бол секс амьдралд чинь маш том хувь нэмэр орж байгаа шүү. А тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй юм уу? Эсвэл энэ номыг хосоороо унших юм уу? Дангаараа унших юм уу? Тэрийг би гайд гэсэн. Яг эрэгтэй тэр хинээр сэрэл хөдөлдөг тэр Аахгүй эмэгтэй дахандаж хилээд байгаа юм уу? Гүү штэ сэрэл хөдлөн гэдэг чинь эрэгтэй эмэгтэй айл айл нөхгүй. Хоёулангийнх нь хойд ялгаагүй ялангуяа эрэгтэйч бай эмэгтэйч ялгаагүй орчин үеийн нэгж өөрөө хүнийг маш их ядаргаан тултал нь одоо олон цагаар ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэр нөгөө секстэй анхаарал хандуулах нөгөө сэрэл мэдрэмж буурах унтаа байдалд орохоос үүдээд осууд маань яг хангалттай хэмжээний бэлгийн харьцаанд ороод тэндээсээ таашаал аваад хоорондоо татна гэдэг мэдрэмж авч чадахгүй яваад байгаа байхгүй. Тийм учраас ном аль аль нь унших хэрэгтэй. А нэгийг уншиж байхад харин бити юм сонин садар сам юм уншаад ч гэдэг юм. Эсвэл нууж бити нэгнээсээ уншаарай. Бүр ингэж эр зөрхтөөгөр гаргаж ирж байгаа. Эр зөрхтөөр унших хэрэгтэй. Энд чи өөрөө хөгжиж байгаа, давхар сэрлээ хөгжүүлж гин. Давхар энд чи хиний төлөө уншаад байгаа би нөхрийнхээ төлөө, би эхнэрийнхээ төлөө, би найз бүхнийхээ төлөө уншиж байгаа болохоос би зөвхөн өөрөө хувиа бодгоч зэрэг уншаагүй шүү дээ Тэгээ дээрэс нь чи эргээд би үр хөвтэй зөвлөн. Би ээж авдаа одоо жишээлбэл манай ээж ингээд аавч юм ингээд одоо 70 настай ингээд бэлгийн харьцаанд орж ирээд би үн чинь окей боломжийн байх ёстой асуудал юм байна гэж хүлээж авахгүй. Тэгэхээр дээшээ доош айл айл үедээ зөвлөх хэмжээнд хүртлээ. Тийш үү. Тийм учраас бүгдээрээ л унших. Юу аль аль нь л унших хэрэгтэй. Ер нь бараг уншсан байхад ойр зүр ингээд хажуугийн хүмүүстэй зөвлөх гэдэг. <laughs> Би бас нэг юм гинт санацлаа. Нөгөө тест уншлах хийлгэж байхад Одоо нэг эрэгтэй <laughs> нэрийг нэлээ яах юм. Уншижсэн аа. За за одоо болцсон гэдэг үгүй. Яасан бэ гэсэн чинь сонь царайлаа гэсээс би тэгээ дотроо бодохдоо харна сэрлнэтэлсэн байх гэж бодсон байхгүй юу. Яг өөрчлөлөө нөө секс системээр уншижсэн аа. Шууд цаасаа э, холдуулаад. Тэгэхээр нэг юуны тест уншлаа хийлгсэн хүн болгоны бас нэг комент байгаа. Тэр нь болохоор ёо ямар хэцүү юм бэ. Нотик нот юм. Бүр сэрэл хөдлөөд ядж хахад нөхөр ажилтаа өдөө явцсан гэх. Тэгээд бас нөгөө нөхөр нь байсан найз манаас болохоор орой нөхрийн ирэхлээр тайван байлгасангүй. <laughs> Ямар ч хэлсэн тест дэмжлэг бол яг тийм мэтчлэг маш амжилттай болсон. Тэнгүү чи нөгөө хүнд амар урам орж байгаа юм чам. За ямар ч хэлсэн би ингээд хүнд юу ч хүү ингээл хэцүү одоо бичээгүй юм байна. Нөгөө бичиж байгаа өнөө өөрөө битүү зэрэл хөдөл бичсэн. <laughs> Нөгөө мэдрэмж чинь дандаа хүнд мэдрэмж өгч идэг. Хүн уйлаад байж хад үдсэж байгаа хүн ч юу энэ дагаал билдэг штэ кинон дэр. Mm -hmm хүн бие нэг амар гоо хайрлаж хагаад үдсэж байгаа ундаагаа л хайрын мэдрэмжийг авч идэг ч юм уу. Сая хүртэл одоо их дэвшээхэд би дагаа шууд дэвшээж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг тэрэн шиг тэр мэдрэмжийг хавуулаад битсэн учраас одоо уншсан хүнд тэр мэдрэмж хүрнэ гэдэгт бол маш өндөр ихтэй байна. Хосын жор нэмэх 21 зөвхөн насанд хүрэгчдэд За миний маш сайн мэдэх хос гэр бүл нь маш их асуудалтай болоод ойлголцоо байгаад ингээд салах нийлэх дээрээ тулаад битүү ингээд хэрүүл маргаантай байсан. А тэгтээ энэ хугацаанд болохоор тэр гэр бүлд ерөөсө ганцхан холбож байсан. Одоо ганцхан ойлголцож байсан юм нь секс ярилцаанд байсан гэсэн. Тэгэхээр яг эндээс би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр тэр гэр бүл одоо салаагүй. А буцаад эвлэрсэн. Ярилцаад ингээд ойлголцож чадахгүй ч юм үзэл бодол зөрж исэн ч гэсэн сексийн харилцаа нь тохиролцоод байсан учраас нөгөө осын харилцааг бүр ингээд дуусгаад нураачихгүй ингээд одоо юу гэмдэ нэг юм утасны хоёр талд ингээд салах гад ингээд утас нь тасрах гад байгаа ч гэсэн тэр утас буюу секс гэдэг зүйл нь байгаад байсан учраас ингээд явсаар хагаад буцаад ингээд ойлголцож чадсан. Тим гэр бүл байна. Тэгэхээр би эндээс юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр хосын харилцаанд секс яг л ийм маш чухал байр суурийг эзэлдэг. Хэрвээ тэр утас тасарчих юм бол одоо хоорондоо хичнээн сайхан харилцаж ойлголцсон юм байсан ч гэсэн нэг маргалтахад ч юм уу те нэг асуудал үүсгэхэд одоо тасраад ингээ хоёр тишээ явхад илүү хялбар байх болов уу. Тэгэхээр одоо бид нар чинь ингээ олон зүйлээр ингээ хоорондоо ингээ одоо одоо ингээ холбогдож штеп. Одоо ингээ те ээж авалцсан байна. Би юмдээ хайртай гэсэн хайр харвэж гин хоорондын ойлголцол хүндлэл энтергээл яг тэрэн шиг секс гэдэг сексийн харилцаа гэдэг нэг юм тасрашгүй юм утас бидний дунд бат бөх бүдүүн <laughs> байх хэрэгтэй юм бэлээ. Тэгээ энэ өөрөө бас ярилцааг бас авардаг, хамгаалдаг, бат бөх байлгадаг зүйлсийн нэг нь учраас хосын жор гэдэг нэрийг ард нь нэмэх 21 насан туршид гэж оруулсан байгаа. Сексийн харилцаа болоод энэ хосын харилцааг нь хоорондоо яаж холбогдсон? утсан ярилцанд яаж илүү гоё таатай болгож юм хэр хамгийн чухал зүйл нэм а хосууд дөнгөж эхэлж байгаа нэг 2 жилдээ маш гоё романтик үе идэв штэ гал халуун энэ үе дээрээ хоёр биенийхээ сайныг хараад сул тутагтай талыг хардггүй штэ хоёр биендээ бүх сайхан юм зориулна. А гэтэл яг гэр бүл болоод нөгөө үе маань дуусаад яг ингээд нэг айгүй олон жил хамтдаа ингээд амьдрах үе хүлээж аа. Жинхэнэ нөгөө бартаа нухчаатай үе. Тэгээ энэ олон жилийн турш чинь хос гэдэг утга хадгалахын тулд хоорондоо татна байх хэрэгтэй болно доо. Тэгтэл тэгвэл тэр чинь сэтгэл болоод биеийг энэ хоёр зүйл чинь хоорондоо ингэ холбогдчих хэвээр сэжин байх хэрэгтэй. Тэгвэл тэрий чинь гол нь холбож байгаа юм чи өөрөө секс харилцаа бай. Энэ чи цаавараа бүх юм дааварт холбогдлоо. Бит хоёр биеийн харилцаагаар дамжуулаад бие биедээ хүрлцгээр дамжуулаад бие биенийг инхрийлж таалахаар дамжуулаад нэгдүгээр дотн гэдэг тэр ойлголтоо бие биендээ өгч байгаа. А бит хоёр чи холбоотой юм байна. А дээрэс нь а цаагаараа даавар нь ялгараад эхлэхээр нөгөө үндэ сайхан үг хэлнэ, сайхнаар харна. Нөгөө оксидоцин гэдэг дааварч эрэгтэй үеийн үед яг бэлгийн харьцаагээ дурд тавьсны дараа их хэмжээгээр ялгардаг учраас эмэгтэйгээ харахтаа өө миний хайртай бүсгүй юм шүү дээ. Өө миний эхнэр биш дээ. Би энэ хүнтэй ч олон жил амьдарч байгаа цаашдаач олон жил амьдрахыг хүсэж байна ч гэдэг юм уу. Нөгөө дотн байдал гэдэг зүйл чинь секс ярилцаагаар дамжуулаад цаауур нөгөө даавар гэдэг зүйл ялгарч байгаа. Тэр энүүгээр нь тайлбарлах юм бол энэ маш өндөр ач холбогдолтой буюу хосууд хоорондоо урт удаан ад жаргалтай амьдрил гэж бодож байл секс ярилцаанд анхаарахгүй бол нөгөө дотн байдал чинь баг багаар ингээл алдагч юм гэсэн үг. Бид ингээ ингэж бодсон шүү дээ. Одоо <clears throat> бид нар чинь ингээ бусдад сайхан харагдахтаа ингээл амар анхаардаг шүү дээ. Одоо ингээл хүсчэнд ороод үсэн янзлуулна. За бүр сар болгон тогтмол хийдэг зүйл бол одоо хумсаа янзлуулах ч юм уу те. Сормос хэлгэх. Эндээ бид нэр цаг гаргаж чаддаг. Тэгээ бид нэр удаан 2 3 цаг суугаад хүм суруу хөл гар гэл ингээл янзлуулдаг тий. А тэгтээ сардаа дор хаяж нэг удаа би энэ дээр романтик болцоо, романтик одоо тэр гайхалтай одоо өөрийнх нь төсөөллийн амар гоё ч юм уу. Тэр сексийн харилцааг би энэ дээр ба хэр барахтаа өгдөггүй. Хөвшлэн дандаа бүх юмны дараа өгдөг. Бусад юмд тэрнээс урт <laughs> тэгээд бүх юмаа хэмжүүл ингээд дууссны дараа гинт би юуныг харснаа ингээ хамаг энерги хүч бүх юм дууссан тий ингээд хамаг ажлын ард хамаг юмны ард дандаа ингээд одоо тэр секс хоошо тавигдаад байгаа байхгүй тэгсэн ирнэс хийх хэрэгцээ байгаад идэг Тэгтэл одоо ингээд хомсныхаа цагийг хүртэл бид нар уушлал аваад тэднийхээ ингээд уушлал юмнуудаа зохицуулж чаддаг шигэ яг хоорондоо биеиндээ цаг зориулах дээр зориулж тэгж гарах нь 100% ингээ бага байгаа байхгүй. Тэгэхээр уул нь бол нөгөө нэг би тэр гой хумстай байснараа нөхөр надаас одоо уйдахгүй те би тэр секс ярилцаа ойлголцол маш сайхан байна гэдэг баталгаа бол байхгүй шүү дээ. Тэр сайхан сормостой байснаар сайхан хумстай байснаар яг тэрэн шигээ сарда яадш нэг удаа биеиндээ зориулж болцоох одоо илүү тав тухтай секс хийх орчин болцоогоо бүрдүүлэх нь өөрөө аюул чухал байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ мэдчлээ ингээл одоо хүмүүсийн нээрээ тийшдээ мартцсан ингээ орхигдуулсан байсан зүйлсүүд бас номон дээр байгаа учраас өөрийнхөө амьдралд ирээдүйд хайр дурлал гэр бүлд нь хамгийн чухал зүйлийг орхигдуулаад явж байгаа юм биш биз. Тийм учраас энэ номыг заавал авч уншаарай гэж загч байна. Хосын жор нэмэр 21 зөвхөн наст хүрэгчдэд